终于到了星期五晚上，老公想要放松一下，跟朋友聚会喝酒，于是打电话给老婆说：“我今天很晚才会回家，你先睡吧。”老婆说：“可是我怕黑。”老公回答：“黑色只是一种颜色，没什么可怕的。”老婆说：“所以老公你不怕绿喽？”老公说：“我马上回家。” 有两个警察在路上巡逻，一个背着电吉他的型男走向他们。警察一号问：“哎，他背的那个是什么啊？”警察二号回答：“电吉他吧。”结果，警察一号拿着电击棒把型男电晕了。 有一天，小花去逛园游会，走着走着，就遇到算命的先生，说：“小姐啊，我看你气场饱满，今日必有桃花。”隔壁摊卖冰的大臣马上接着说：“老伯，你又要帮你家儿子找对象啊？”小英数学不好。 有一次小考考了五十九分，回家把考卷拿给爸爸看后，爸爸看了摇摇头说：“没关系啦，下次再加油，差三分就及格了。”瞬间，小英知道自己数学不好的原因了。小华传讯息给他喜欢的女生问：“你要养狗吗？” 我爸养了一只不想养了。女生回答：“那一开始就不要养啊。”你家的狗是什么品种的？小华说：“单身狗。”苹果觉得很无聊，翻来翻去都不知道要干嘛，于是他去找梨子玩。苹果说：“梨子，梨子，我们来比赛。” 看谁先喊自己的名字，谁就输了。梨子就说：“来呀！”后来苹果宣布自己获胜。小松跟朋友在聊天，小松说：“我最近在追一个女生，我发现她为我改了好多啊。”朋友问：“那很好啊，你可以说说她为你改了什么啊？”小松说：“她改了手机号码。” line，还有他的地址。小韩刚跟男友逛完百货公司出来，男友对小韩说：“你就像毒品。”小韩害羞的说：“你是说你的生命里不可以没有我吗？”男友说：“不，你误会了，我是说你太贵，毁了我的人生。” 两个人走在回家的路上，小韩问：“以你现在的收入，如果要买一间千万豪宅的话，大概要多久才可以存到头期款啊？”小韩的男友回答：“十年吧。”小韩说：“那我们一起努力的话嘞？”小韩的男友回答：“三十年。”三十年。